yaya wane bakiteekawo ne balijeselinga kampuni mu uganda netwala benefits zaffe tax clearance firi gundi firi ani firi ani naye nga wano kiseero baba balina kyebagenda okufinansi nga sente neziva e kenya nezijja wano kati omulamuzi akugamba nti sente zonna ezivudde mu banka endala nezijja wano etali gyesingibwa wano bwe bazikuula olyandi lwaki tebajja wano nti ffe tukolera balala eh. nti kati nga guno omusango gwa ham eh. lwe yawaaba okujja esente ku eh, akawunti banka kyekola ebeera nedikwotawano ne baterawo kiseero mhm. wano kiba kifaananyi bo ne batubba ne bakwata sente zonna ne bazitwala if we want operate in uganda why don't you capitalize uganda ne banka ofsoa Hirira bali chibagambi bano aba East African syndicated money syndicated loans why is why don't you come up and send nzenze kuwoze Mwechi to capitalizing a banka ya wano Chibona babi bagugumuka Bank association stupid Sinko sinko eh, ba, ba, bank association yebyo abantu babuli jo bategera nti batubba wano banka zitubba bubi wano wati zirina kyezirinawobanka zavuddeyo nezigatugenda tulina omusango guno hamu gwe yawangudde ku dtb wabadde ludda wa kuliro obubbi obwereetu insit ngaabantu badduke because for you ti n'amawulire naki gonna teganalizinga isu syndicated loans why do you syndicate it why don't you put it in a uganda ne bank lwaki fwe muteeka wano ebifaananyi nga sente mulzit mutubba bubbi fwe mutunyuunyunta mutwale wamu labishi kati geeta gari abantu ne bagadduse msi bo bagamba anti koti kino bwe kitekebwa eh, mu nkola yes dtb ne liirira eh, hamu eh. kigenda kuba ne impact nene nnyo ku banking sector kati kyotegeeza nti bwe tukizuula nga eyabbye muntu wamaanyi nnyo mu ggwanga muno ne tumugamba nti ddala mubbi kigenda kanga n'ababbi abalala ayitokwingi sensi nti erobale obubbi obukole bwomunene owekitiibwa tebuba bubbi tatufudde ah, kati tufudde basebo waliwo kyamaani wrc1 bali mulale nga waliwo nomusajja atuddewayina esaawa ye enungi esimu ye kyama najibba kakati yomusajja kyeyakola nagikubako yavugira muki yate yali evuganga kide ani yekitaddemu ani yekitadde mu nsawo yange aa ah, ah, the chairman was exposed the thief mumanyi nti omusajja yajja wano neyefuula omulangira wa saudi arabia nabba abantu wano neyeyambisa abakazi nga bwayagala nga bati omukwata naye bwaba mulangira we saudi e enkuba netatonya <laughs> arrest this is what happens in gundnaye eh, kuhamu kigundu it is too early to celebrate because ne bank of uganda yagembe egenda kwasesinga egenda kwasesinga omusango gunogebagusazeemu nti eh, tali yekka kubanga fe kyetukola siri bwekiti nti si mwavu nti alwanira bwavu bwe the man is extremely rich mm-hmm. isike me nlwanirira mm. abantu naye nze tebabinkola no i just said it for you ewange tebisobola tebasobola bikolayo era kakati mbagamba mulonda naye muli esente mulonde mukube esimu yange mubatwala ekibanja kyange <laughs> nga tewalonda jokubeko nkuvume <laughs> yes sente zoba Museveni yakuwa sente na kudonatingira sente ne baziba gende wakusasa ngozi obado ina zifunati obado ina kongamba walinti hey. banka ya DTB hey. eh, mbaga nti loan ya, ya hey. jifunira Kenya yes wanoteina ah, operations ah, ah, wanu bafu batu nyunyu utapu nyunyu sileva genda no ulira somebody who raises his head mbu mbu bongereba chubi Hmm. society we must incite the society that's my role to incite society to understand era nze mwana wange nawandika akatabo kano okalaba akahaafu omukigundu eh. hmm. nekawandiika nawandika akatabo kano genda nga fulaide march mukaaga biri abiri omwaka guno omwaka guno owuliya bwenda kuwandiikira ono friday march 6 2020 the new vision newspaper published a story claiming that hamisi kigundu risked losing his properties over a, a 30 billion loan. The newspaper further claimed that Chigundu secured the loan from Diamond Trust Bank, Uganda, Lwachisi, Uganda and Kenya. Even if the story was uh, factual, it is common in the business world for businessmen to borrow in order to invest. contrary to what ordinary folks believe businessmen depend on loans to finance their business investments however they must observe financial prudence sente zebakuwoza olina ozikozesa bulungi naye kakati mu uganda ekizibu ekirimu nti bakuwoza emiliyoni abiri ojjayo kumi kumi na ttaano kumi na mukaaga etaano bazibbirayo kakati ne bakusuubira nti interest rates ojja kusasula interest rates ku milliyoni abiri nga kyovula bagenda kumbuze ku nte why do have money renders they are the same they operate on the same principle mm -hmm. nabagamba nti teri gwanga muyinza kugamba nti ali an inside shop man shop seller atyo omutembeeyi one omutembeeyi is mobile two omutemi tali tresable bwakuguza ekintu nga kiri feeko naakijjamu lwaki in front of butter sof tekuliko ku valanda yaayo tekuliko nga tonkadde tekalanta eyo naye ate ku post office kwekuli abatunda amabaasa ne stamp bali byebaziba waba omunda which would be monopoly of post office hmm. nkugamba secondly the recipient of such huge loans stake their mortgages to lending institutions or banks. This means that before lending, before lending, institutions lend out money, they conduct feasibility studies to evaluate the assets presented by the borrower. Therefore, it is after the evaluation procedure that money is released with the assurance that the bank does not lose issue money in non-profitable ventures. In developed countries, financial institutions or banks hire loan managers to ensure that their money is invested in viable projects and determine other factor, factors like interest rates and inflation, which can adversely affect the project undertaken by the customers. Mu Uganda, Musanga, Nga Bank, Abajigamba, oli yabalaga woteeri ekyapa kyebatwala ekiri mu banka kya swimming pool <laughs> tebakola babbi babbi babbi thats why you say nti mu colonel times omupoliisi yali talimba nala bya bantu ba bulijjo nga basanyuse nnyo ku musango guno gwaham nga bagamba ke kaseera tukwate ku jogo lya mabanka wano mu uganda the basis of a balancing newspaper article in a credible media house isn't nezino ezammwe mafia. when we examine the story and its ingredients we can be guided by the following not lwe nalaba vision vision zino empapula zammwe zabagundi bamafiya bebazikulembera this is the problem in many cases ensi yonna the media sets the agenda agenda setting it causes to create at, at an advanced level, a mature level. A media does two things. One, create a marketplace of ideas where people can buy and reject. And two, is to set the agenda, which is more important now. Mm -hmm. First of all, they are poorly capitalized, they have have. Two, the mafia baba was sent. Chovola and kaka buba mugoba, buke de soko kubecha gobeza kaka. Ngate seboa, yabadasi mwa kulia sente kukaka. nzekaka namuta yajja mukwano gwange nemuta omuta nemuta omuta bamaze mugoba nemubuulira lyava mu nkugamba wanu did hamis kigundu present mortgages soco security as required by the bank the answer is yes mm. this is why new vision alleges that hamis kigundu risks losing his asset which means he staked assets with the bank yateka yo anti chenkugamba ebikalu musingo mwechibanga mm. chigundu yateka ya asetisizi chitekeza bagenda zituwala mwabati yateka yukitekeza bagenda zituwala kwa chigunduzi but was not over nani payment chigunduzi argument was that sente zange mwazi biko akasajaka new vision kari chakashimanyi because the mafia cannot tell you the, the issues at stake what are we quarreling over nti omunnyo ogutaddemu ngenva zitokota wali zitaddemu ngaozitandika ekitegeeza muli omunnyo judgment is over wen naye oliwo wamawuli bwoba tewasoma logic na propaganda na political science you have a problem you have a problem what are you quarreling over We are not quarreling over non-payment. We are quarreling over sentences and we are without my instruction. Number two. How long has Chigundu been doing business with the Diamond Trust Bank? The answer is over 10 years. This means that Hamisi Chigundu has been securing loans with the bank and paying it back. Otherwise, the relationship between him and the Diamond Trust Bank wouldn't have lasted for a good 10 years. for 10 years. what has gone wrong uh -uh. bo balowooza bamafiya balowooza nti si mukeesi eno naye bamafiya ba uganda they have a strong view about the media tulina kyetuyita gani bulet theory mu media nti wate mu second first word wa bungereza yeyambisa propaganda against german and it became effective kakati ne kennedy bamukuba essasi nelikwata ne odegaadi we kati nibayiya ba scholars nti ebagita eh, gani bulletin field whatever comes out of the the, the, the media outlet is as effective as a bullet in 1924 we had an election in america women voted for the first time all of the newspapers supported one candidate was decisively defeated but scholars bomu america nibaddayo mm -hmm. nebakiyita nebaleeta siyolenda the two step flow nti enewspaper zamu the source must be credible empapula zamu ezisinga obungi nsoma kumanya kubavuma ntegeera kakati wano tebategeera nesisoma nti nzigemu information kugamba what has caused this misunderstanding between the two parties it is true that chigundu suspected fraud and carried out an audit which he has presented then this can can a good this can make a good foundation that can help the two parties reconcile their books of accounts this man said carried out an audit is a lawyer mugezi muto mugezi when you look at him you underrate him he's highly intelligent kakati banu baba bankers association bari rudawa okugamba we have a party because the association wouldn't be siding. It should be to, to get, get credibility. You must be an arbiter. Where was this man? Where was this arrogant man who is talking rubbish? The chairman of the bankers association. Why didn't you solve this issue early? going to look, omusajja gundi kasayija alina weaknesses ze naye ate kasayija bwe yalaba olutalo olwali mu national security fund he arbitrated between the, the head and the deputy nursery bano bwe kyebakola badira olanya asigale ngaakuba kadaga this man intervened quickly i would expect the bankers association to be monitoring to be concerned with what is happening in the banks why did you raise your gray head at this time at this stage nga bakyumbira mubir abasajja baali babbi wano nga babbira mu banka yasolir kuleni banka nibajjawano nebagamba omusuubuzi nti omanyi nti tuvudde tuli bejuba naye sente tutyo zitambuza katukuwereza sente ku akawunti yo twagala gula tracks kati bwebatuukano ate nga baziba muwasuliro bwebatuukano omukaga nebazimuteerako sente nga ziva mu qen bank eh, kakati ye yeah. nebamugamba nti aa ah, gwe tatonda tract naye kale olwaguduwere batuguleko emotoka nnya kakumba omugenzi yagendawa yagenda mukuleni banka nababooza kuliko sente zange ku akawunti kuliko meka nti bulijjo nga tozibooza ti a ah, waliwo abasajja bayisiza abagenda okunsasula bagenda okeberayo gwali naye weyagenda naye omulala yekwesi bagenda okitegeera omukuleni banka nga sente ziri ntano nga kuliko meka amunda bebabadde bazibbye tezinavaako bweru era omubamukwatirawo ekirala bebaki kubira simu nti waibigaota nkyagamba oyo omusiru yagenze naawe kaba musebenze ndi nairobi so banks wats the role batusimbya mulayini nesigini kyeyo naki nogiddamu emirundi ena prudence nenkugamba nti awo aba banka webagwira akabonero bali funye somebody to blame you even suck at the, the uh, anti anti eh. anti te bakiriza nsonge yes, at the start tebaina ngeje bande bade ba setting up chino if they did the allegation will obviously erode their credibility and trust among customers mm-hmm. katibata deno nulaini boba alowoza tibajja chikola politically ono bamufuula omubbi media neyingiramu kuba balowoleza nyo mu bujozi jozi this is so because if chigundu's audit is a true picture of the banker's office operation and not an endeavor by an individual staff then the responsibility goes straight to the door of top managers furthermore chigundu threatened the bank and put everything in writing that he had decided to end the relationship with the bank yabaga siyagala kula namu siyagala kula namu munzibye twawukane twebale awo wonna nga banka engala byensirise sejembe totubuulira totugalira mimwa <laughs> this however send the shivers i know as a public relations manager i know ti banka yesanga mu kizibu naye it escalated the, the situation gyerimu kati you handle the matter immediately get people to blame you know abaganda mayibe bagamba abaganda baganda nanyini mwata midde tokwata ku mmere ye nanyini mwata midde ogaba bagamba mmere ya kusowana tigwete okulooza nti omusajja atamidde weefudde omuko nolowooza nti ye atamidde kogende ne mukazi we ah, ah, what if it is a trick the bank would have handled the matter immediately hmm? this however sent nkuba nkimanyi for an institution that strives on the trust of customers, this should be taken as a serious threat to the institutional survival. I hear that Hamuchi Gundu's case is not an isolated one, and the bank faces a string of similar cases. Hey, baali kihandulidde nekikomaawo naye kati n'abalala bakoze eki bategedde It's a wake up call to every customer this way they failed there njamu kubamba ule tuka niti ya njina mwokutia kuchino e. Eh. hamu ebanji ino yalifunira kenya e. Eh. dtb kenya aa ah, ah. kwa tunonyo e. Eh. kati bo Kibali. wano dtb e. ya uganda e. terina license e. cooperating ya. mu ah, uganda ha, bank of uganda ichimanyi e. Hey. Nti, DTB Uganda terina license kwa paratumbia mze ulimpuli anga baka nti this bank is supervised by bank, bank of Uganda, Uganda. Uganda. kubezigudde zonna bank of uganda nekugamba nti another important factor that cannot be overlooked is the fact that as Diamond Trust Bank demanded 39 billion from Hamisi Chigundo, yet he claims his outstanding balance is more than 39 billion. Why does New Vision and the Red Paper talk of losing properties to the bank and not money? This shows that the newspaper articles are intended to undermine Chigundu's credibility and his financial position. It is a plot to cause to cause him financial loss by scaring away tenants on Chugundu's commercial building. If Chugundu has more money than the 39 billion on your account, where should the new vision your agents start threatening tenants? Chugundu's going at stake. No. The bank has more Ate, money ichilo, on the Chugundu's account. Ku new vision, Danti bwe yakuba, bwe mbamanyi. Mbamanyi. nti bakukubirako ne bakugamba ti banka ya suruli egudde because of the lavish wedding of his daughter ne bakulaga ba red paper ne mbaga nti abange amata gakapa gasula gati omugagga if me I can, I can organize a party a wang the seven cent sum is a card me ndi mwana akagenda kufumbirwa ngabe card tikibanga yo tikiri yo kakati obanga nange nina emikwana e, e, etaano e, e, ena mm. ogamba otya nti embaga ya mwana wa sudiiru ye yasudde ebbanka ye labishi ate sudiiru naddamu embaga ya mutabani we lajivu nga nebbanka nzigale to prove that kuba midiya yammwe singa tikyalina kwewandiikira nkugamba nti e, lwaki babadda mubizimbe the answer ah, nenkugamba the practice is common with the uganda media media due to their dismal saturation levels. It is also due to the, the, the parochial interests of their owners, especially the print media. They serve as strong tools of the mafia gangs. Having analyzed the above factors, let us look at Shugund and his business in order to demonstrate to the reader who the younger man is. kubanga bano beerabira etteeka bweniyo etteeka bwogenda okuwabira bbanka the figure at dispute you deposit a certain percentage kigundu yizeroya e nagenda mu kkooti n'agiga nti no eryo etteeka lyapulayinga kwayavuwadde nti sinayavuwala nti ejja tukukozesa bwereere mm-hmm. ee eh. naye ne mu erection batugamba ti once you get the difference is Eh, from 50 vote automatically counting lirye teka baari kola kumuntu wa yavu wa day nte jokoze sabu wa yavu wa day kakati watawanye banko kwa lichika titu inane chetu kujako unumugaga eteka li alite likola liba banubaru ya baba nutiwa chitu nulida nte teka li alite likola under what circumstances deiraka logiki msa sili roya na yomu anani era katonda yabimponya ate mbakubaira looya naali bwagwawadde ennyo kubanga politics wange ate ne politics tulinamu ebika tulina usual politics bano gwe bazanya neriyo politiki atiyene eggwanga lirimu liyo politiki gwozanyaliwa azanya liyo politiki wa survival nawe oli kusurvival nebwobaani nebwobaani akubba nakujjawo ekino eno embeera tugita liyo politiki is not the usual politics. Real politics. Gori ku real politics. Yes, it's any real politics everywhere. Hehehehe. Don't say <laughs> this. Mkusitu. <laughs> Tebako bodi deko gwenda. Kena kenze mbiu ma TV ni njijako. Mm-hmm. Tebako bodi deko gwenda. Studi moderator ni mufurumi. Mm-hmm. Ngaba, ngaba, bamu sendi siyamwa te programu ya. That's the birundi. Real politics. Izo mpisa ambi. Ah, uh, ah, guzite mpisa ambi. omusajja yasoma alina masaazi musajja omukulu eyakulyako nekibiina kyabamawulire nosula mbasitula mbasitula <laughs> kigundu akugamba nabaga nti mutunule ekigundu ono kredibiliteye oba byayogera byabulimba oba ayogera byagundi nabagamba huizamu kigundu from the horses mouth kigundu yenyini yawandika akatabo mwenekijja i was born on 10 february 1984 I'm a Ugandan by birth, born and raised in Uganda, a son of Mr. and Mrs. Haruna Segawa. I had my primary and secondary and university education in Uganda. I hold a bachelor's degree in law from the School of Law at Makerere University, Kampala, Uganda. I'm a successful, prominent businessman, trading mainly in real estate. I own a chain of commercial properties in my country and in other parts of the. I mainly trade as Ham Enterprises Uganda Limited in Uganda, trade as Ham International UK Limited in the United Kingdom, trade as Ham International Limited in the United States of America, and equally trade as Skylight Investments in South Africa. I'm currently employing more than 1,200 people. Oyo guma, oyo umala, umala kama zanyira ku. Eh, ne, oye gala hamu. Ah, umala kama zanyira. Famila yafo inakuwa zanyira mu. Ibiye chububu guwako yungwe. Na ye? Era ye hamu aga. DTB. Don't mix hamu ya ngami ndi ndi mwana. Na inangi, eh, mkubuli Don't mix mafias in this case. this case has nothing to do with the mafia this is a purely an economic case intended to give uganda an economic independence mwe abantu bavuwadde situwa kwavuwala nti bavuwadde nti mwyina problem nti the laws of uganda deal with the uganda banks kakati law law eri katumutufikisinze kampuni banka ye germany efugibwa amateeka ga germany erese sente wano musobola n'okuleetamu gundi interest ezaba foreigners tekakati mumulowooza kambabuuza okujjako obwongo bwamwekabunafu mulowooza nti buno bumobile mone sente babyenzibi oba zagenze ku political waka kyekigubya bakaka obeera otya mu country nti babba sente n'obeera mu nsi nga mulimu abakuba essimu nebakuba essimu nebalimba abantu nebaba jako sente zaabwe nga polisi mwina fraude gundi dipatu mbwa abasajja nebefuula abaguzi b'ettaka kadde akafuna kesi esatu ate zigenda bayambako ekintu kimu hmm. mwalo these cases nande nina lyempulidde ku makyanga likuba lirinda sente koza ebyuma byange bikirekodinga kati kamba jeyo mbajjeyo nja kubitwala wa president ti police has failed toyeza gamba nti omusajja bamubba sente simanyi bamayembe simanyi baki sente nebazimubakati nebatwala polopatiye mm. Eh, babakubira ku kyalo ajeyo mutwebagenda kupoliweberiyo omusajja omwaku ate akadomola kasidi ayiriyita sheeka kamuyire n'abaana be you cannot go. where is the police tu anti fraud no no no no omuchala e, juzi yadda yes. obujulizi ku banka e. nti eloni yajimalo najiteka sena azitekani ku account eh. e. nibwo mugatu tukubanja tukubanja atinga sendi azitekayo yu eh, e. kubanga bana basajja abagezi mutulie cheke buku cheke buku erika akasigalayo mm. you write on it nti nsasubeku nti nakuzomwezi wezi nakoze cheke buku for us way intelligent neba no bamanya first of all you go to the bank in a humble way no a customer cannot go in the humble way nabaga nti entebe y'omugagga esiibuka eno wasemba kuba buli omu akunukkiriza yogere n'omugagga eh, eh, eh. alese ddirwa gijamu bwati <laughs> ebintu bibiri ebyalaavu boogera mukamba kasola tayogera namwanyina ayina byasaba ebitayogerwa mu lwatu <laughs> none yazza okusaba asooka kwewombeeka era buli olaba mu kibuga munakuzi covid atuwonyezaako waliwo akwata omukono n'ataguta banange kitawo gyali maama we akyaliyo <laughs> ayagala ngoba mukampala nze nakuleseemu ah, nze nakuleseemu tata mukono gwo covid yatuyambye nyogobe mukampala nze nakuleseemu <laughs> balina fulezes zebakola ayagala sente nogenda okulya emmere nakusongako oba mm. ofulumanga golya oba ofuluma eh, mm. mbe omwami olinanga wagambyani ah, sula ku <laughs> informe togisasula no why didn't you have the courtesy of informing me why do you believe nti nze nazze ne sente ezokugulira omuntu bubbi bwa lugizigizi kyembadde gamba dtb yakoze notice of intention to eh, appealbagenda kujulira anti the case eri bweti omuntu bwaga nti wasse omuntu nowapiringa muleete leeta gwe wasse oba gyali mulamu mm. hey eh. and we have known the strong point so they don't want to capitalize our banks babu lifaringa babere offshore wano bati yao where did you capitalize this one yomugwanga liyafu oh, an investor comes here bamwadde gundi etaka lya nambole lya bwerere bamwadde takisolide bamwadde mu infrastructure wanatuteredewo kisero kiri bwekiti sente zaffe basitula busubizi ne batwala ebweru how can we accept Kati, this e, ensala ya bank ene inza kuyambe tiyamu uyumulamuzi e, e, uyumulamuzi e, e, yetagana kwa chief justice because ya e, ukuja kumawanga gamuagali political mm. a e, chief justice to become a chief judge to, to qualify to be a chief justice must have made a solemanic judgment in his life kariya solemanic judgment tuwachi jamu solemani mm. teri mtu wafu uka chief justice mwusi ngatako langako solemanic judgment mm. eriwa yeriwa Suleiman Kejaji me hmm. ngo musajja we Kenya malaka bya gani <laughs> mukademu <laughs> nabo yabongedde nokubongera parliament yam te emenya constitution mukademu that's the justice kati bundi wan wambuzi yakole Suleiman Kejaji me asemogerere no mugenze kayira bawaba ntuleba mukuba mbucha ti gwambuzi nasa rumsa kitufu ndi bamugoba mu bukyamu naye kkooti zalina buyinza muzza mu pawa mwesasulye kosti uyo chief justice to become a chief justice you must have done in your career a sulemanic judgment <laughs> mu dini mu politics twajjayo ebintu bibiri sulemanic judgment and mosaic image ti musa yejja okunula kati nga musibi baali bamufudde musa yizi tukiyita mosaic image mm. Suleimani ke judgment in politics kadimbali nkubuza judgment yeno mulamuzi yakoze eh. eyi yeah. e, egenda kuyamba etya bana uganda abewola mu banka ku sabanka eh, okuraising edomozi lyabwe yes. eryo butali mu mativu right tufunye omukisa ham mugagga if he was a poor man bali gai amara kwavuwala no he is a rich man rich ekitegeeza oyo yennyini e, oloza bilioni ekikumu asatu zaali mulumi naye agamba no bomuntu ne bwoba oyogera naye ne bwosoma akatabo ke the man has a, a heart for this country era bweyogera naye atya nnyo bino bikewos tiwy kewos eyo tabyagalira kudala abagagga tebagala eh, one of the reasons ekikubyeba opposition leader bobabobwaine bamukundi mukisa muntu n'abasinga abantu ba uganda tebagala kewos balina kebekoleddewo kasola bensinga efunye development kewos kati munoza ne uganda ekyatwalayo olutalo ibali mkuzimba mayumba yes the most de developing area in Uganda is northern Uganda and the northern has a back as the same ogerere as the kabaka uh, uh, anoye same ogerere namu wasa same ogerere naduke misinde na agera mba na dini hbine cha dipi cha amurema abantu nebaduka mu dipi katimbo ate akumi utu search figure baga anti ye formula muzinali fais ebyakulibwa usha apiru usha apiru usha apiru but apiringi nimbeera ku bunkenke n'abaka ba palamenti bammwe n'abakimu enna nga muli ku bunkenke enkyemu gondi abaganda bagana nafanca mm-hmm. anti omuddugavu bwomugaa nti medication bwomugaa nti medication n'okumugamba nti bakole operation yayagala nnyo medication mm. eh, aa ah, oyinza okubeerawo nga tukujjanjabye naye eh, mutima baali kulongoseza ti aa ah, ah, gonde taata wa kyanjo yali alwadde omutima mm. nendaba meeting nendabaga no the wood man tesobola bwemuleka bwabeere bwati n'omutima ogwo teeka ebodi move ono kanu kanu ono musambi womupiira timu emu yamutunda nga bategedde nti mulwadde wamutima eyamugula nemuga nti fyucha yomusooka teriyo you must take a broad move and take an operation. Mm-hmm. Naicho chivuddeyo chivuddeyo, it is going to awaken, abantu bamwe bonna. There are certain things. Ndi olwaleero omuntu bw'afa siriimu ewaffe tetumuyita mubbi. Tuli baga nti baba e Tanzania bafa ne stigma. Today we know. Nti ha-ha, ah, it's a sickness. No. Ekikikikikulu. E those are good these are the gold they to silence people to chi no katika nakatabu nakawandika ni nkatereka yalala muwa kukopi ni mugamba nzee kakubi nkatere seteka jia kufurumu njia kakafurumi yangu msangu kuwe tewa kakafurumi ee kabadiyo kendo kubere mu motoka ya nabu kubie shiro aniyama nyi nakugante wange rio buta bubiri inside the palace nakona atero kakafurumi akokubiri ndirandi fuulusi waluke wangamba kebajja okusomera ku ntaanayo eh, anaekaaa ah, ah, inside the palace genda kafulumya politics aliwo whatever ipolitictes era mwekyemutamanyi lesimiteriyo bino byonna bimulaba symptoms it is symptom nabaga nti ekiduduma kivaawa olomusejaigo nembaga nti Museveni is fighting a rebellion inside the palace kati the political tremors are seen everywhere naye bano basimwogere tebannategeera lutalo luli mu palace omuntu yenna anayingira olutalo luli mu palace ajja tugenderamu nga tategedde why nti abantu bano bano bamafia ganga they are losing the battle <laughs> yabagambye nti mukimanyi nti mulima envu mwalima envumu naye nemujja mweteekako ekikuta kya mmeto mirundi akikubi ekyonna muzeeni mubeeramu envu <laughs> balyekokola olunaku lwe bantabaala sitabaalwa fulanka tumwebaze ne fellowship tekyakigendamu lwaki yazi twabooza ti o oh, buli memba wa fellowship yenna nankabirwa yakimye katikkiro yakuba beti kamya bonnabakristaayoaaonafunebamusubiza ah, obwakatikkiro kikola businzi yabadde akuba gundi yadde akuba kadaga fellowship ecolapsins and the collapse of is effects zigenda kubeera wide referity Some of these people, arrogant fellows, will never see inside the parliament. I strongly doubt whether Frank Atumwevers uh, will ever see, go back inside the parliament. Okuja konga pamudonze nga Nizo mutada. Constituency. Ata, aka, aka kuwate mune kaina yuko naba kuoche. Ba muitege kete. Pali muna, makone jogo lienga haribu eru. Kati is looking for me. Looking for me at this time. Gwani ya genti ya kunonya? I know. Mugira kuli ya muenda angayogera. ti obujoozi bwammwe ngenda kubeera nga tamala emirundi tamala emirundi gwe ngenda okukoppa kati mukitegeera naye ate onoomukoppa ddi ekintu kyayiise pulezidenti yabagambye mugende mulunda embaata tewali bizinesi yammwe yonna yonna gyemwe muli gyesigenda kubajjako era ekyatandise dda naye gwe ebintu obirabanga bannauganda bebabirabaate muli infomu ti mwekidru anti kugambi tigwe soko tebeze saba saja kabaka taluoza angako kuwase mwogere chitibu simwogere ni mwe chitibu na ajaguza nga iseba na dini ngo kuchaguza akwe siku tegeza baganda tibana ya mwe isebu imu tinganze ya funye chitibu yesu mubira izi fo uligundi tu, tu, tu, tu, tu organize a single candidate biku watakani yone chitibu wa chaka baka 66 mutekeye ngolipasa kubi muteke yengala ave mmengo baba kwotele mulwana chimulumanyi ndabagambi ntiwano wangamba wano